नमोस्तु महाराज श्री महाराज श्री इंसान जज करता है दूसरे इंसान को उसके स्वभाव से यही कारण है कि जो जो इंसान मुंह पे सच बोल दे या थोड़ा सा कड़वा बोल दे तो वो हमें अखड़ने लगता है और कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे चने के झाड़ पे चढ़ा दे लंबी लंबी बातें करे तो हम उसे ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि हमारा जो जजमेंट है उसके स्वभाव से ना हो उसके मन को पढ़कर हो आपने कुछ समय पहले कहा था कि मैं किताबें नहीं अब इंसानों को पढ़ता हूँ तो इंसानों को पढ़ने की कला हम में कैसे आएगी <laughs> देखिए ऐसा है व्यक्ति के विषय में हम कभी भी कोई धारणा बनाए तो केवल उसके ऊपरी व्यवहार से न बनाए व्यवहार के साथ साथ उसके पीछे छिपी हुई भावना को पहचानने की कोशिश करें ये बात सही है कि हमारा जो भी संपर्क और संबंध बनता है वो मनुष्य के व्यवहार से ही बनता है व्यवहार हमारी दृष्टि में बहुत आसानी से आता है भावना को पहचान पाना बहुत कठिन होता है मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आपको देखने में वही आएगा लेकिन मेरे भीतर का मनोभाव क्या है प्रथम दृष्टि में आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन एक दो बातें मैं सूत्र के रूप में कहता हूं जो जीवन व्यवहार में बहुत उपयोगी है व्यक्ति यदि मीठा व्यवहार करे मृदु व्यवहार करे और विनम्र हो अच्छा है आप उसका सम्मान करो पर अंधा विश्वास मत करना और जो व्यक्ति ज़्यादा विनम्रता दिखाता हो उसका तो और भी कम विश्वास करना हमारे यहाँ नीति ग्रंथों में लिखा है असत्य च भौत सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भौती कुल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो क्या करें उन पर अविश्वास मत करो पर विश्वास भी मत करो थोड़ा परखो समझो ये क्या कर रहा है अगर कहीं अति कर रहा है तो कल वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है जो मनुष्य इतनी समझदारी के साथ काम करता है वो कभी विफल नहीं होता आपने पूछा महाराज आप लोगों को पढ़ते हो तो लोगों को पढ़ने का मतलब मैं लोगों से सीखता हूँ लोगों से समझता हूँ उनके व्यवहार को उनकी प्रवृत्तियों को देखता हूँ उससे अपने जीवन के अनुभव के कोष को बढ़ाता हूँ हाँ गुरु कृपा से मुझ में इतनी समझ आ गई कि किसकी बात पर कितना गुना करना है और कितना का भाग देखना है समझ गया उसी हिसाब से मैं अपना सारा कैलकुलेशन करता हूँ